हेलो अखिल भारतीय दामोदर जल्दी महासंघ के तत्वावधान में यह आठवां सामूहिक विवाह सम्मेलन शामगढ़ नगर में आयोजित हो रहा है समस्त पधारे हुए आगंतुक महानुभावों का स्वागत अभिनंदन सभी व्यक्तियों से महानुभावों से निवेदन है कि वे अपने अपने कैंप में जो भी चिड़ी का कार्यक्रम करना है वो बहुत जल्दी संपन्न कर लें उसके बाद समय की अगली प्रक्रिया अगले कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं उनको कहते डोर नहीं बजाए कहते